Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Сома. Е, І тут такий от прикол розкажу чуть-чуть так. Так, щось з цим временем. Коротше, я я реально я відчуваю себе ідіотом, бо того, що я пройшов половину ігор, які взагалі в мене є на компі, записав їх. І тільки от сьогодні я догадався сісти і пошаритись у настройках дравідеокарти. Я там включив всякі трилінійні буферізації, теселяції, рендерінг процесором. І тепер видно, що графіка ліпша і нічого не підвисає. І я дебіл, бо того що такі, таку штуку провтикати це просто капець. Що, тепер графіка буде трошки краще і... Ну що, тепер, коротше, далі. Добре, ми продовжуємо. Нам треба попасти на станцію Лямбда, якщо я правильно пам'ятаю, і там зустрітись з тою Кетрін, чи як її звали. Так що от сідаємо за крісло. І підключаємо наш омні інструмент. Шаттл J6 готов, як у вертольоті. По черзі. А вниз треба. Світло, а можна відключити. Ха! А тобі було добре. Добре, а це що? А, це загальний... загальна напруга. І кнопочкою ми запускаємо Є. Е. І що до речі? Е, ми тепер вибираємо станцію. Ви знаходитесь здесь. Ага, у нас немає інших варіантів, крім... Коротше, щоб ми не нажали, ми все одно проїдемо через лямбду і побачимо одне і те то саме, того я нажимаю на лямбду і не шукаю собі де. Окей. Полетели. Блін, прикольно, це метро майбутнього. <laughs> О. Пейтос, оказується правильно. Понятно, нам будуть розказувати про про те, що тут відбувалося. А... allows for this gigantic coil gun running longer than a Коротше, marathon, є під водою якась гігантська електромагнітна without пушка. risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a Станция diverse разделена на staff of несколько engineers and площадок. Together they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated Да, spacecraft. короче, я почитаю. Кроме наших основных операций, на Paytos 2 также проводятся многочисленные исследовательские проекты в области океанологии. Вот, нам на лямбду. Лембда. Блін, наскільки все гарніше стало виглядати. Аж приємно грати, йоб твою мать. Я так собі поняв, що це якби замість загрузки. Ми подивились таку картину, такий мультик. Внимание, помеха на путях. А звідки вона знає? Йоп твою мать! А він пристігнувся. Повторив ошибку молодості. Забув пристігнутися, знов голову пошкодив. Екстрене торможення. А, вже можна рухатись. Ага, я був лежачий. Так. Забираємо інструмент. Та забираємо, коротше. А як... Ага, вот. Супер. Як це... Як це сталося? Ага, тут вже було якесь каміння. Обвал чи що хер я знаю. Ну неважно, йдемо далі. Що підвесло? Угу. Загрузка уровнів. щось дзвони, таксофон. Але в мене нема карточки від Укртелекома. Що ми беремо трубку. Це ця баба Кетрін чи як іде. I was on my way, but then the shuttle train, it, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Коротше, нам треба знайти You технічний okay? люк. Все, нас відпустило. Треба знайти якийсь технічний люк, десь збоку він має бути. Я ще до цього місця доходив, а після цього ще чуть-чуть і все. Я думав, що то пів гри, а це лише початок. Тут є структурний гель. Треба потрогати. Цілу руку зразу пхає. Є що затоплює чи що? Ну, наскільки приємніше стало грати? Космічне щастя просто, коли нормальна графіка в ігрі. Буває. Є. Е, Ага, все, я згадав. <laughs> я путаюсь в сюжеті і в подіях. Так як ми не можемо доїхати на цьому шатлі чи капсулі, приходиться йти пішком. Так, у інструмент, взаємодіємо. Доступ розрішен. Виравнюємо давлення. Знову погружаємося під воду. речі, хочу подивитися, як буде вода виглядати з нормальною графікою. О, щось щось тормозить. Я вже подумав, а як я туди допригну. Треба ж. Це трохи нервує, що треба нажати кнопку, тоді він почне лізти. Так просто не можна. І ще я не люблю ігри, в яких не видно ніг тут не видно, мені це не дуже подобається. Так, куди тут? Ну, я би не сказав, що дуже краще стало виглядати підводне царство, але... right? Ага, навірно сюди на світло йду і не шукаю собі нічого. Тут уже трошки важче на рахунок зорієнтуватися. І головне не попадатись тому роботу з червоним сканіруванням якимось. По лампочках. Якщо є лампочки, значить все правильно. О, тут уже якось гарніше все. Це працює? Ні. поки що нічого космічного такого важкого не бачу, так вивіска пише. Це походу знак лямбди, да. Лембда. 350 <laughs> метрів, ну ще трошки йти треба. Я би не сказав, що це мало. Тим більше для води і можливих якихось приключень. Так, це риби. Я думаю, що сюди лямбда. Ага, це типу як шлях показує, що правильно табличка, яка показує, що ми на правильному шляху. О, червоний урод. Йоп твою мать. Він сканує. Від нього треба ховатись. Бо він зжере нахер нас повну. Та пригай. Так, я... Я ще поки що не попадався йому, але я думаю, що якщо йому попастись, то нічого хорошого з того не вийде. Я не знаю, як так пройти, щоб він Пішов в жопу. Тут не можна обертатися. Ага, він женеться, сука. Так, по світлу, по світлу. Треба прыжками. Я бачу лампочки на землі. Він уже не женеться, ні, втекли. Добре. Ну хоч це добре, що він не буде не буде за нами слідкувати. Лямбда, це відкрита. А, так, правильно ще й прийшли? Відкриваю. Так, я не бачу. Вот. Супер. Тепер спускаємо воду. Є. і зараз десь тут має бути Кетрін. Якщо хтось ще не догадався, хто така Кетрін, то зараз той, хто побачить Кетрін, буде трошки в шоці. Я коли її перший раз побачив... Йоп, твою мать! Ого, що він з нею зробив? Catherine? Йоптина, це серйозно страшно. Якщо хтось. Якщо комусь не страшно, то не знаю, мені дуже страшно. Ці звуки це. Йоп твою мать, що це за чудіще? Що це за херня? Сука. Це ж можна в'їбанутись на голову, яке воно стрьомне. що того чмиря вже нема. Якщо вона з нами спілкується так відкрито, то вже, мабуть, нема. Так, зараз буде Кетрін. Та-дам! Кетрін! Кетрін не людина. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is everything's fucked. Да, це повна up, there's херня. Я би nothing left. ди- Calm дебільнувся down, на it's not the башку end of the зразу. world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. Eh? What do you Він mean? I'm думає, right що він here. людина. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some Водолазний electronics костюм. left on for good Коротше, measure. I, I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I, I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. <laughs> Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay. Вона похожа на okay. малого I динозавра need you to fix підбитого. me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than putting you back <laughs> together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool Да. you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. В термінал. Sure, whatever. Коротше, в чому прикол? When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex Uh-huh. chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. А, спочатку мені інструмент ставить. Коротше, я трошки розповім, що я поняв з того, що я тут наіграв, щоб е, хтось там не собі не чухав мозги. Коротше, вона робот, і він теж робот. Вони колись були людьми. tools ready now? Є. Тепер, тепер треба взяти в неї її штуку. Uh, Коротше, це і є та штука, про яку ми читали в газеті про омніінструмент. Це той енцефалочіп, який можна вставити в омні інструмент і типа додатковий штучний інтелект, який грузиться і заміняє стандартний інтелект. Є. Це вона. А. Це та сама тілка, яка на початку в заставці, в мінімум головному. I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from Коротше, це станція, де існують тільки роботи, в які загружені проскановані мозги, так само як в нього тоді просканували. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am, He came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Uh, weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, silent. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh, Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. Треба I'll знайти unlock the door якісь for you. файли на рахунок записі про ковчег. What was it you said before? You're from No. Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Wow. Коротше, що я можу сказати з того, що я поняв, е, на землі сталася катастрофа. Коротше, упав на землю якийсь астероїд чи метеорит, всі померли. І отакі от, от люди, як він, були проскановані і занесені в дану базу даних сюди, на цей підводний типу, мір, який називався ковчег, який був розрахований на те, щоб потім. А де то чмо? Що це за приколи? Сука, як мене це висаджує. Я тут зараз йобнуся, блядь. Це страшніше любого аутласта. І всі люди просканувались, сюди їх занесли в базу даних, і тут мали відправитися в космос, типу, з якоїсь херні, і так спасти людство у вигляді роботоподібної раси. І як видно, ніхіра не сталося, не вийшло в них. І напевно цікаво тепер буде дізнатися, як взагалі дійшло до такої розрухи тут, що спричинило такий хаос і бардак якщо все було організовано. Так, а тут ще щось вообще є? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Коротше, вони нарушають наші електричні імпульси, з яких складається цей взагалі весь процес існування. You really need to stop drawing attention to yourself. Цей не може всістися, придурок. Тут щось можна наживати? Ніхера. Коротше, йдемо в ту кімнату, бо тут вже надоїть шаритись. Е, Вона відкрила мені двері, не знати куди. Ага, жовт. Це що таке? Дивимося спочатку тут. Лямбда HQ. Що таке HQ, я не знаю, карта зони, тут нічого не активне більше. Це теж якась серверна. Just check the computer. Yes, look for anything about the arc. Так, в е, остальний дан ключах, да. Ля-ля-ля. Опрос мнений. Короче, дымся все по порядку. Собеседу не один. Играть. А, це люди, які погоджувались на цю на цю програму, коротше. А, значить, всі знали, коротше, що е, буде кінець світу і вже готувались до цього. your thoughts on the arc? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the 2013. project's chances of, Давненько. um, about Наш The знаєте, arc як на reaching space? сьогоднішній час. It can definitely be done. You already solved the biggest problem how to actually get us all in there. Now, all we have to do is build the damn thing. And hope Phi is still operational. ФІ це що таке? Yeah, Третє. Марк Саранг. What are your thoughts on the art project? The idea is just incredible. By every definition. Прикольно. Ну, взагалі, взагалі прикольно було би загрузити себе в робота якогось. Але я думаю, що це буде дуже важко, якщо би це було реально, я думаю, це sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Коротше, я думаю, що це було б дуже важко сприйняти ну, головою, тому що не було б відчуттів. І ти би був як в віртуальній реальності, ти би не зміг повністю зрозуміти, що з тобою відбувається. Був би дискомфорт дуже серйозний. Ковчег середа. Is this from inside the ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Це мало бути там в космосі. А, це мали побудувати, коротше. Коли відправляться в космос, там мало це будуватись. Да. Коротше, понятно, тут ніхера, ковчег чертежі. Це капсула, в якій мали летіти люди, ну як люди. существа с людскими мозгами. Понятно. Назад. Классификация опрос. Здравствуйте. Продолжить. Как? А что там было? Ну, похер, прийдеться уже Назад нема кнопки. Как бы вы описали свое физическое зрение? На похер, я чувствую себя нормально. Как вы описали свое психическое состояние? Я чувствую здвиг, будто мій разум відділився від тіла. вот оце я би теж відчував. Как бы вы описали свои ощущения? Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Чувствую онемение, мои чувства притупились. Оце точно было бы У меня исчезло одно из ощущений или даже больше. Это по-любому. Но мне... Как вы описали отношение к своему новому состоянию? Оно мне нравится, оно мне не нравится, что-то в нем не так. Я не могу успокоиться, мне кажется все искусственным. Та херю знает, знає, напевно привык бы. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Нет, это похер полностью. Как вы воспринимаете свое название существования? Короче, такое я уже не буду долго паритись. Как вы думаете, будет ли эта жизнь полноценной, достойной того, чтобы ее прожить? Да, я рахую, що це було би достойно. Верно ли, что вы бы скорее предпочли, вы- предпочти выйти из проекта или принять, э, и принять смерть? Нет. Коротше, воно збереглось, тепер нам треба щось тут I відслідкувати. found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Коротше, проклацуємо так по кругу. Але походу це десь отут. Значить тут. Да, я просто більш-менш запам'ятав, де я того разу нажимав. Тепер... А, це пошагово, коротше. Тепер те саме проскановування. Коротше, ми вибрали тупо планету, тепер вибираємо місце на планеті, а потім будемо вибирати ще ближче і так. Це активно, вже. Ще чуть-чуть. Мені здається, воно тут. Да, правильно. Це я вже не пам'ятав, це я так приблизно гадався. Лямбда де... воно десь тут де омега, напевно. Ні. Дельта. Тут. Тут. Да. Тау, це що таке? Тепер тут скануємо по центру. Є зразу саме перше. І що це є? I found it. It's at a Ковчег. site named Tau. Тау. Oh, no, it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at Ха, most. <laughs> вообще мало, 20 років. That's not much to build a future. If we got to it, could could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the ah, Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you <laughs> carrying me ah. around. Uh. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray the Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that could take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Коротше, нам треба на тету і. А мені цікаво, чи можна буде її загрузити? Ну от є якісь костюми, її не можна в них якось загрузити? це просто костюми. Немає Нема тіла для неї. Мені здається, що в випадку, коли ти кусок просто інформації на флешці, тебе можна загрузити куди хочеш. І напевно, коли ми знайдемо якесь для неї підходяще тіло, то загрузимо її туди. Can I pull the Omni tool out? Wait, wait, wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. так що ти наш ІІ замінився нею буде наш інструмент продвинутіший. Коротше, добре. Будемо тут прощатись до наступного разу. Всім пока.